wano ku bakale road mhm mm wetsinzira 6b bakale road okubeera nga tukuweereza byonna byonna munange byofuna kale onaku olwaleero omukukunavu mm. yatuuse dda omukukunavu ensonga zitambula zitya naye hmm. ebintu byaba nobizibu hmm. nali mmanyi nti mufamire hmm. omugagga yabeera baaba chairman wekibiina kyabashuma ate yarekodinga programu zizino nazitwalira mukamawe sentebe kajeko kakati ate sentebe yarekodinga natwalira mukamawe ekyokitegeezaadde mumutidde olunaku megamba hmm. kuwulize hmm. tonziza mu byakulayira hmm. tonziza mu byaki omukazi okufumbirwa nga wabaddewo omusajja amuwagala mm. ayinza okujja n'olubuto olubuto nibubeera n'omukazi emyaka emyezi mwenda hmm. lufaanana gyebaluzaomusajja eyalufunyisa tekiriiko nti nno olwokuba obaddeko naye nti luyinza okufaanane era abakazi hmm. bazaala abaana ngaembuto bajja nazo abaganda bagaasa okutegaho olubobo ekyo tekiriiyo wazabyeko omwana afaanana bulangeti ogesuuka <laughs> Ah, ah. omwana afaana bulangiti <laughs> ah, atafaanana jajjawo ataaliwo nga bamusaala mm. mm. okulayiza is not an issue mm. bashiri yalayira two years was gone waliwo omusajja kilensesco mu eromania yalayira naye efuna 99 percent within a very short time been overthrown ne bamutta ne mukazi so the issue of okulayira mm. sinsonga mm. ensonga eriruddalabi abafumbiddwa mm. gundi waliwo omukatoliki bamwita kimera vincent ekereziya yamuwa addemu awase lwaki gwe yali ayita mukoddumi we yamuwa enkoko mm-hmm. yali ate muganzi wamuwala ngaomuwala sekkuula eh. yes mm. therefore what is important to the president nze nabagamba nze sina kyentya kuwogera lwaki omwana afaanana taatawe tebamutwala mu dna lwaki kasooga nti nyoko yakulogosanoofe if museveni develops a feeling mm. that am anti him mm-hmm. aba takyalina muntu mm. banze kitange yaŋamba olindanga mukamawo naggoba shamboteranga me yesterday mm. your contract has been renewed but i'm receiving that information 10 times do you renew my contract every three months so called kinga chize chitiyanga but you renew is they are in mirundi. panic uh -huh. mirundi cannot abandon him seven the super kuchintu nengua mm. zikiriza kine ichiba deo mm. zikiriza mubusira mm. ti umukaza amale na kuchenda mm. nafumbirwa nga talina lubuto lwaki lwamusajja whatever you want there will be an opposition in this country kati nze gwebafulootinga okuvuga eggwanga mhm. oyo omuvuka gwebafulootinga okuvuga eggwanga bweyesimbawo nesimbawo embasiina lisoses empagira koni Now we. Because these people think that we don't have interest. I have interest. I have invested. I have a stake in this country since I'm kids. Tumutwalire sente aziweereze mu be mwaso omuntu azireeta mutta azireeta azitwale waffe mu nsozi na omulenzi oyo n'agwa eddalo so there is no compromise some people think that we are robots some people think that we don't have a stake in this country have a stake in this country kati eh, ekikunyiziza ku renewing a contract yo ah, no anti bobalowoos they are playing with a person they don't understand mbamanyi mm. nyo kakati okulayira kwa museveni si yisu si nsonga n'omukazi owempetanoba hey. Eh. and we have get, got cases mm-hmm. museveni mm -hmm. is facing formidable challenges more than before Hmm. abantu bwe batandika okulowooza kasolaba omukazi kasolaba ng'oli mulwadde hmm. bakazi bo bonna ne bakampinga mu ddwaliro mhm. ogenda kufa abange bonna baaliwo ekisubi gwe batakulabira wano ku critical moment oliroty omwana hmm. omuntu asooka okutegeera mm -hmm. Hmm. ti umwami wanga agenda oba aweddemu hmm. mukazi we hmm. that's why women panic nabagamba nti buli succession yonna mu nsi eyoneneddwa facility because they are women omukazi will live longer there are many widows than widowers first family yeyonoonaki atabangula abantu ayagala okusuula sezalawe wa first family buli kizibu kyonna ekiva mu fast family uganda kyerina ogambye nti museven tafunangako formidable challenges nga zalina mu kiseera kino kyogamba ebutuka mupalisi bataddewo 5 billion mm. okuba kadaga 5 billion yes buli mubaka wa parliament agenda okulayira bamuwadde 20 million dollar 20 million okukola mhm. celebration ewuwe kadaga yani kadaga is a human being naye jogo lyabwe eribali mu mutwe ate bo tebategedde mm. bana enjagala abasoga mm. kyabazinga mm, wamulabyeyekololo wamulabyeyo kyabazinga ye tamanyi nti mugobamu akantu kange akayingidde andikateka kannot be pre naye jogo eribali mu mutwe tebalina okuba muli muntu yenna kadaga you are going to create another mirundi bali balooza ndi mwangu you are going to this is some it is in a nyumba emaze okulakinga togizimbako ndala tamale kyogezaako oga force etuusaawo ku speakershipres nankabirwa 5 billion go and attack kadaga beyanako nziri confrontation zali mu parliament ayo wa attack kadaga singa kirize ekifo ekirala kyonna ojja mulumba jamu kuba mumalewo kadaga should go home uh-huh. eh, ejogo lina wali yonari vagwe mutwe bana basajja buli kiriza okunya kumutwe na kujo na kunya alako tiba kuwa domo li mzina gani he refused mm. tuweza kunya kumutwe na kunya alako na gani uguange tiba kunya ako kwani nabiye netisi uyo mfuga nwa nyisansu kola nekada agaluachi ba muruanyi nyo anti ba agalo babo li mtuye na challenge ya umu lezo umu lezo yeah. Eh. kutanisi zaalawu bila katambi okawulire kati kichiamani kuichiri bali mwezo wakiti mkume chisajo chino kuchalo bali mwezo ekisajo chimanyi chichiamani ekiri mu organize ekiri buli wamu ekiri buli mu kiri myandisi ekizigo kati kyogerereko this our country I'm telling you ogoba kadaga mujja kunywa wayini mujja kola ki naye nyinza okubeera ku mbaga yo ng'omukazi gw'olesewa sirimu ng'oli ku lumbeeru embaga eyinza okubeera olumbe abantu bano bajoze nnyo ensi eno mwe mutuusiza nti buli mumujja mukuba mukyaliremba amuganda agamba mm. nti ate ebikere birinnya enyumba nti ate endiga etomedde enju mukyali kunza abalemeredde mm. museveni yabakubidde essimu yayise katumwebazi nagamba mu fellowship gyemuliko gwe meka yuwa serefurele vandi kaba gambi katu mwebazi naka kubide jesimu nika ganti guwadusi wayo gedena ye hey. hey. ni mga uyu mufuka muveka yu randi maini hey. yes yasika diwumu luwabu ikali tiyasika luwumu ni joko li na muwaga baje kuyika mlugoto wante mja kuduka mwe kakati fomidebo challenges <laughs> ya yoyo omuvubuka gweyogerako yekka oba waliwo ne challenges endala nebweba business nibeeramu gwotasobola kukwata mm. kankusomera akatabo kano kaliko kifaananyi kyakadagabakayita batya invisible hand soko babaolire nakawandiika ddinesadda akadda omuvubuka oyo ati abambala kiragala bamulinda dda bagala bamupooko nga namuwaka bamanya amuwaka bamanya amuwaka ye waliwo amuwaka waliwo amuwaka waliwo ye abambala kiragala bamulinda dda bamupomutwe bagwase ajemere sezaala walabe bamupomutwe ogwo ensi temwagala ajeyo omutwe ajeyo empapula nze bwe yesimbawo nonda koni soka akakatabo kasoma akatabo the invisible force wakawandiika nga 22 julayi 216 eh. mm. kati kankusomeremu mm, kizibu museveni kyayina nga nakimubulyedda kaddi 22 mm, julayi 216 eh, museveni namubuulira nti mukoddomiwu ayina gavumenti gyazimbye naye ojja mwikuliramu mulago mm. ayine mputu ayina ajo naye abambala kiragala bajjamubamutwe ogwo gweri tewali amwagala wano abambala kiragala beba eh. abadipi nkubuulira bogamba in his book nolongat is kinuwa kye beused ecalacita obi to demonstrate the problems faced by young educated nigerians obi oobi yajulu oh, the mind is at last at rest, was named so because his father had produced girls before he got a boy. Obi trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying city girl called Kerala, Muite Bad Black. yagenda ebwera okusoma bamutuma kusoma amateeka yasoma lungereza mm. najakwa n'omuwala nga bamwita osu mm -hmm. osu bebaana bebasulanga mu bibira nga saddaaka abasiraamu abakrisianis abalokole nebabajja nebabakuza tebafumbirwa nga babanga babisiraamu mm. kirala black lived a high and expensive life that depleted all busy financial resources abo bazaali secondly <laughs> kirala was an osu a cast child who could not get married, blinded by love, or be believed that since his father was a strong Christian, he would allow his marriage, which he finally rejected, flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding culture. I quote him. We are Christians but we can't marry our daughters he pointed out mm. babuulira obi omuwala tujja muwasanalabye eh, bad black mhm. eh, ngaina omuvuka gwali naye nti bannange endokose <laughs> abaganda bagamba <laughs> ndi gwe osobola okukola malaayo olubuto akupimira ku balala <laughs> ono wandasi ki balometa <laughs> nkugamba abalokose ne bagende bwakayanja tebaddayo <laughs> abaganda bagaa nti yeyakaliddeko omwoyo mulondo instead of disengaging himself from the kerala machine teyategeera kizibu kimuliko mm. nti kiraya tagenda mufumbirwa mm. taata waaganye mm. famire ye yamugaana mm. obi yali yagala nnyo maama werayikemi mm. wy mm. mama obi yayina omuze gwokuba jirita nange nali ngulina eh, eh, eh. ku somero gwokuba ejirita hey, gwegutyaita e twagitekanga mu desike nogikubanga entongoole uh -huh. tututututututu omusomesa hey. ali ku lwawo nabuuza ani agikubye hey. nga nze nsirika mm. nebatujja nebatukuba nenjiddamu mm -hmm. ne obi yayina mm. omuze ogwo Eh. kati ngaatereka jirita mumpale ye kati olwo uh -huh. mama we yali ayoza engoye ze eh, jirita nemusala eh. kati obi buli kaseera yayagalanga nnyo mama we eh. ngajjukira omusaayi guli eh. engalo gwe yasala nange nali mukubiwa jirita ku ssomero eh. nze ngayinza okuba ennoni ku lubawo ngaomusomesa asomesa nebaba ekibiina kyonna ate nze mu primary zitwayambala nkanda we eh. naye eh. nani nasala eddiba lyembuzi ngambeera <laughs> embooko ezifaanana zitesuwerambo eh, eh. nga ndi musajja wafujjo mu kibiina kakati ngaeddiba lyembuzi walitungira mulimu mpale eh, mundaimagine nti nayina eddiba lyembuzi lyenensiba enyuma <laughs> myafu binstable sira butu era mama wange abonyebonye nange nnyo i spoke when i was six months when i tell you that i spoke when i was six months mm. people doubt you understand mm. six months mm. mukamirundi yazadde omusambu instead of disengaging himself from the kerala machine obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to kerala ngono omuvuka bwali mm. buli amuwakanya yenna bakadaka bayinagenda mirundi naye mirundi kyakukoze mulenzi gwe era owakole n'olusa lwakadaga mirundi abakubi nabateka kuteka emyaka munaana mm. era muwakole ne kadaga mm. why didn't the chabazinga come you are going to divide this country into soma into yugoslavia nabaga nti any serious person atunulye mm. yugoslavia mm. tito yafuga yugoslavia emyaka asatu mukaga mm. when tito left yugoslavia divide, was divided into four states mm. ngati munnekyoga bantu basajja mmwe have you read yugoslavia the similarities between uganda and yugoslavia tujja bagamba muteyo omuntu omu mulabe ekibeera mu kibuga mutudde ku bbomu museveni yabakwatiridde akabinja kabajozi he was eventually obi after failing to listen to all of those who told him like this young man professor yamugambye nagana kutesa namugamba na he must be taken to, to, for consolation tainawaita is the most hated member of the first family he was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother, when his mother died, Obi did not attend her burial. Tears equal. atenga yalinga amwagalaesente kirala yali aziridde mm -hmm. obis case is not an isolated matter many people fail to take decisions about matters that ruin their lives including political power and business mm -hmm. Mm-hmm. this is where I talk about Museveni. Mm-hmm. Many people fail to take a decision that ruin their political base and business. At any president waneno e eh, tako decision. I tell you, mm. a prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that The business was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxuries, luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kerala machine. that had become part and parcel mm. njogera ku business man mm. yayita abakugu ne bamugamba mhm. business ye ekola amagoba mm. naye ospendinga nnyo mulakezales olete emotoka empya you don't plow the your profits into the company omusalo kanti yagoba mugobe why bino byeyali ayina yali tekyasobola bikola ki kubyejjako like obi mm. yata chora kutakirala mm. even this businessman the consultant he hired told him point blank mm. naba new vision baba bulide nti ono yagudde ebigezo aba new vision baba gamba ba hiring a company nga ferry 0030 era mm. mutu teyo kati why did you conduct the interview this young man to a humiliating mm. exam if you had in mind he was a solo mwaliragidde bulagizi Mm. kati nabanne buli lwebamulaba bamuwema buli lwebamulaba bamuwema kubanga yagwa ebigezo ate natwalawo mulimu nakitwala biri mu uganda wano kisa kye yawangula ogundi chief justice justice kisakye yafuna 75 ono yafuna meka sijazogera so bagemeire yakuba eh. abalamuzi bonna uh -huh. nafuna 75 uh -huh. eyafuna namu etaano naye ayina wiiki eh. balintwala mukoti njamugagwe you want to fit to be a judge wafuna zino so of course mwini nambi hina bane mkuteka wali nekuwanika ha abe aba bane njaka lukwe baza uba ya badani aba sajja beseta baba deba kutena muandu nimba ganginda nungu holo kwa saidi ya baku bidesimu ayisanka yu tena muandu kwa ziti ziti ono mboni na muandu ya badati nga baga la kumubo mwala uh -huh. waliwo ekisajja ekitagala kukola kyajja mhm. ekijja kiremere mu nyumba kiwase mulamu waakyo tolina mhm. sente zo mukikube abekyalo ngenda kuanya mukikube mukirabirawo wonna omwana ne bamuleeta kyekyamutwala kirabika olubuto lulwakyo hmm. mbe omuganda abuuza namwandu abuuza omwana olubuto walugyewa tewakulira wa hmm. bamutute ne bamusiba kati enabingo hmm. waliyo kesi badde bakuba omwana deewo famiry yabaddeewo babuze mhm. saidi we nabinga ayagala kukwata alise ekyowa mhm. omusajja yakwatiddwa ekisa naga nti mwana gwe bajja kutya mukikomera mwana yazze ngaddo uh-uh, nabingo ngwanzija kubanga nze pulezidenti kasambuuza nti okoze havokaawo awo ti mm. eh, abapoliisi bali enguzi mm. this girl has mm. been tortured by the dewo family the girl went to a neighbor help me at least 20000 zire ewaffe Mm. kati mukazi wa deva omugagga abadde atulugunya omwana abuze osiwe nabbingo from here amukamigi to nabbingo arrest that man arrest who eyayambye omwana okudduka mu kikomera omugagga deewo deewo deewo mukazi weyo agenda mu kkomera take your wife weringire to the prison zesisaaga ebyo tuyina okuyamba museveni okuwawaagula abantu bano kakati nkugamba nti this attitude is common in politics this mm. way mseven years this attitude is common in politics this is one reason why governments lose power or be defeated in elections abantu bakimanyi hmm. losing power and be defeated theyare different mseven has never lost kampala mm -hmm. mseven has never been defeated in kampala nayeinamoava yeah. yaleta musisi kati yaliso nomukazi ani kisaka anonya sente aleso omukazi ayabulira muwino bamuweeyo sente jakubangwabye we want a peaceful city kisaka bamujjamu enaremu babbi banene bamuleeta kayongo tebamwagala ye museveni yafuna 90 percent oyo kisaka ate agaganda ago gebakozesa temugendayo omulumbe nebwafiirwa temugendayo why did you disorganize the city kakati nkugamba nti Museveni mutunulize mm. President Museveni ye mukulembeze yeka ayagalibwa mu capital city ayagalibwa yes ate ne batamulonda he loses is not defeated uh -huh. ti Museveni sente ze yatwala mu wino y'omukazi oyo gwe mulaba ayawulira mu basajja mm. oyo omukazi bamuwa miliyoni ebikumi ebi bitano ziva mu state house uh mhm. -huh. zijja ku account yemu central bank uh mhm. -huh. yagamba bweri waba mukutabi mundu uh mhm. -huh. yako bibiri uh -huh. that woman ayawulira mbasajja mwowini akabukedde nekakuba omukazi omunyankola ava entungo uh -huh. inciting the population you don't know genocide ye rwanda i would close if I'm a minister of information i close bukedde bukedde is a very good kagole wamulabako omulambo gwe walaba ku mulambo gwakagolo nga bagutwale mugundi walaba emotoka yakagolo yatomera geti mm-hmm. walabako geti gyebatomedde kagolo muzikidnaplike mm-hmm. his brother what were the presence of, this, of, of, of the genos was, it, was, it, was it, kagolo ejeno wasiringit with the military mm-hmm. bali bakwata bali bakwata olunaku olumu because folas abasoma psychology 50 percent of the evidence remains at the scene of crime Hmm. walude abaana bakagora beyali nabo baliwo abali mumotoka kati zenaba kutenga bagamba mm. waliwo ogundi wange omupolisi abadde ankuuma baganye okulinyonga contract and i talk to my friend mm. in the police mm. naye nabakutenga bagamba ti twali twagala oyo mujewo baleete omulala ambatula esasi bano beyasanzewo bamutte evidence efe namulembekawo nzamusasula sente until the Shemata reaches the president with evidence. Owe katwenja muko lako. Owe katwenja muko lako. Nze shoka ni nkuleka. I lure you into a trap. Mm -hmm. Yes. This is our country. Mm-hmm. Kugamba. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose the power or be defeated in the elections. Mm -hmm. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did, it did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted a change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like OB. They find themselves at a point of no return. Katika mm. ministry ya heresi mfu elimu diana kakati kani museveni ajawo diana minister education elimu mchalawo mm -hmm. kani ene bode kuri say that minister of education and is powerful minister mm. of mhm. education and sports mm. these are political landmines except a man like me amanyi nti museveni ndimo munaagenda ndi muganda uyo omukoyo agandi nafumye nazaalawo mm -hmm. atenzireyo mukube naye ze paniking kubanga nza invest nemutegeera ajja kugwa nkugamba interesting is like obi who spend all his income on kirala while his while he abandoned his poor and old parents political leaders like museveni are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power but only peace a group that looks to be very important to them. In 1983, following a failed coup in Kenya, President Daniel Arap Moi failed to address the prevailing situation and instead resorted to violence. The president failed to understand the real masterminders of the failed coup. Nakati President Museveni. Mm. tamanyi nti ekitongole kyamutabani we special forces bakiyingiramu ate nebakikoleramu ebyefujjo ateabeeindited eh. yes abantu badde bagamba nti ekyo kyekibikola ekitongole ngaera balooza bamuyingiramu e kenya bwe mm. baleeta mm. ne bagamba nti pulezidenti wa kenya mm. anaawangulanga mu four provinces batta abakikuyumulifu kivale Mhm. baveeyo mhm. ne batta bamenderandas emumbasa mhm. baveeyo naye bannaddiini bagenda ewammwe ne bamubuuza mm. who is masterminding this muyabaga mm. nti honesne simumanyi mm. muhoozi tamanyi bamukoleramu andi muhoozi nze abantu baga nti amukuluzi tumuhoozi baga nti omwagala nnyo tomulabako kakyamu nti yegwe amutunda ate sogerangako fesi naye ku fesi eh. no ebbanga lino lyonna muhozi nesisa wa purezidenti omulala bamwita mariamu hmm. appreciated what i did to their bond hmm. bakkiriza ti nateramubiri wamuyirawo omubiries era tumwebaze bwe yagamba namukubidde esimu eggulu nemugadduka kati yali namuga enakuwulidde ngaoyogera hmm. omusajja muddukeko omusajja yali isolated talina sapoti wano tuyinza okukunga abantu naddukanga nempale tagiina nakunamira nazaala we <laughs> bankuba hmm. bati muhoozi herebutimi hmm. baga nti aa hmm. mumumme omusaala omusajja aba civil service babuuza museveni has issued two instruments eya gundi ono Eh, nabusayi nenyono haukamu mm. nti ono tumuteeka mbumbage nolinja kuba tumwebaze mutte mbungende aikanigefo mirundi ejomubinzyose nolinja ku nakana kasajja kana kambatutu kana kavesironko kana kakubya abaganda nekabamalawo aikanigefo mirundi ejobu genda okuwa ejoko as mirundi nidi ejobu me kakati nkugamba the president moi like museveni failure to understand the real masterminders of the failed coup. Neither did he get to know the reasons behind the coup. Mm. Bukuba katambi kawe. Mm. Beba kula kana na haba zungu. Bali, ba, eno, bali Museveni biade arumba. Museveni arumba haba zungu ni inga batapula haba zungu alina bo. Museveni mwe, mwe unya kagame. Mm. Mm-hmm. abatabula kagama amasimu abakubira kagama obutajja bali wano and not far from state house isoko linde ate wategeeza nti nabo abazungu babali bubi ah. ate betuusa ate ne bakolagana nabulira akatambi gwegenda buli akatambi bagenda eh. kudduka afendi afendi afendi afendi agenda kudduka kino ekirikodi <laughs> kino bakiteekawo ekirikodi ngaekigenda kudduka nanyini buyinza yagambye mbu isobt this man baba bagambye the man is a magician nze mbu magini ge gabakwata basoka kuga nti ah, ah. okozesa fitishanti oba amagini ge gabakwata mwambale amagumba g'embizi <laughs> tumanyi nti ejini siramu <laughs> bwoba yagala okugoba ejini eh, kambabulire eh. bwoba yagala okugoba ekiteega eh. odira ebbaafu nogizizika mu mulyango ekiteega tekirinya lusozi ah, Eh. bwobaya galogobe jini diranda weyayo njiteke oba naitiyo njiteke mu egumba lyembizi ejini telirumba mbizi dwaki <laughs> bwobaya gala amayembe ogagoba amayembe tegalaba ku b eh. apaano eh. nataala ekintu kyokka ekitambo nekyokola byebikube kyo kigenda ekyokola okimanyi ah, ah, ah. ekyokola kiba mu nyumba kyetuma kyokka bwe weeyazika esuuti yange ekyokola kisobola okujja nekigamba esuuti njikimi <laughs> kiwulira oyogera eh. toli ekyokola mm. abaganda balina ekyokola Mm. Uh, kale tebereza okumanya abaganda bagezi nnyo mm. abatuusa abanyarwanda n'abatuusa abalundi mm. omukazi omulundi yaba naye kiteeka omunyarwanda talina anti yolukwati the way the baganda analyze the things ebyo byonna engeri gye babinterpretingabo in fact i'm writing the wisdom of baganda yes kati gwe bagambye nti oyina amajini naye amajini gatambula ne rekoda nebyomabieno eh, ebyamiso nanyinibuyinza bamugambye <laughs> eh. oyo chairman yagenze temwakalibye ku social media platifomu yange nabakubye nabakubye nga bali mu meeting eh. tekali nkugamba nti mwe did not know like museveni did not know the mysamaindhouse mm. of the fairedico neither did he get it to know the reasons behind the coup. Had he found out in time, he would have made political reforms. Mm. However, Muyi became more dictatorial mm. than before. Mm. He sacked senior army officers, mm. including the Air Force Commander Major General Joseph Kariuki, a Kikuyu, and replaced the Army Commander Major General Joseph Mulinge, a Kamba, with the Somali. meja jeno muhammad muhamud ya somali of kenya ni origin moi failed the kenya eh, failed the kenyan army with the somalis whom he believed lacked the appetite for political power umanyibu lietubeira umunsi mm. tuine chetuite neutral tribe mm. this man titevaina chetaganyo mm, fatuita condom bagani condoms kano kantu yapose katuka mtu used condoms hey. this man says this young man i prefer to work with the northerners that's why they want she you prefer hey. this your farm young man you would say you, you need you prefer to work with the northerners on your farm this is uganda look what the trend the deputy governor is a northerner mm. the the the the the chief justice, the chief justice. A northerner mm. Mm. Why are they fighting for Lanya? It mm. falls into this man's description. Mm. Baganda condoms, they must be used for mm. businesses. Mm. I prefer. Whom are you preferring? On Uganda or your farm? Kill us and see we are prepared for you. But you call yes of you, mom, rabbit, what do cut? We've got a cigar one. We are you. We want a cigar one. You joke with the Baganda. A Baganda basilica, we've got. Ndoro kwa mwinono mwurenza aliye mengo. navuma museveni kubanga bano banne bamugambye tivuma museveni osabe sente zokozemu ziriwa oyo mulenzi yamuwa comfort tumumanyi avuma museveni amuvume ku mikolo alabe maya gayogerera ekigambo kimu ekivuma museveni wekunaggwera olabe waduka bwe batamwambulamu empala ojja kumbuulizwa wayinza okufiirawo abantu kikumi maye kadde mwavume museveni mbwabanja sente yakabawa mmeka kalina bano aka akasajja kalina bano nti weni museveni is facing internal challenges nawe muteekeko buganda nayiga vuma ku museveni ekigambo eki amatikkira simanyi amazaalibwa gabega yogero yekigambo kimu ekibanja olaba empale bazimukulamu abasomera mukatabo kano mm. nti omukulembeze kasalemu okukwata ku nakwata ebisubi mm-hmm. natakwata kwoli yenyini mm. oyo mm. oyo natakwata kukinyusi natakwata kukinyusi mm. sanzu yagamba mm -hmm. there is a time when a general should call over the heads of his friends mm. sanzu akugamba mm. nti mm. yali mu lutalo sanzu mm -hmm. yawandika katabo the art of war mm. emyaka mm. bisatu muatano bisi nga yesu anazaalibwa Mm. it was translated into english from chinese mm. in 1977 mm. when the American generals read through it, mm. they said, had we re read this book, we wouldn't have been defeated in Vietnam. Mm. Sanzu yagamba situation, yali tasubira supplies, nga taina mmere, nenga mazo kufuna intelligence reports, tibagenda mulumba. Mm. Na ita twice we. I'm going to why? I have credible information, we are going to attack us. Mm -hmm. Na gani tulosaba, apobana alwana. Mm. omaze ennaku sa tebalya mmere mhm. ate tebasuubirayo supplize mhm. olwoza banaalwana abaserikale eh, tukola mm. ekintu dduke mm. nti ate abatasobola kulwana okudduka kwe basobola <laughs> kati eh. sanzu ali mu tenti eh. geno swanzu ne twaisiwe namugamba nti lend me your head mhm. ono teyategeera kyamugambye njezeka ku mutwegwo namugamba ngukuwadde sanju eh. nagutemako nekitala mhm. naguteka mu olujja lwa baraks mhm. nabaga tugende ku lutalo bagamba nti bwolaba akutte twaisiwe namutta namutta eh. eh? fenna ja tutta mm. this is where we say there comes a time when a leader must borrow the heads of his friends mm. oba ba relative zo oba baki mm. the moment a government or a business ebeeramu omuntu gwotasobola kukwatako mm. kifudde mm. nakuga nti nze nkolera ku lwabucyocyo siole lwabucyocyo yali musajja bwewaffe ewaffe ku kyalo mhm. lwabucyocyo nazaala bwe yajja ewaka fe abaganda tetwagala bannazaala baffe kubeera waka lwaki no mhm. kyogalabe abaganda bagamba tebibi tebyeŋŋanaŋŋana mm. okwenda kuyenda ku nazaalawo mm. they want to chase their nazaala zaawe mm. kubanga tomulabako tomutunulako tokola kyakubuzaako ki akubuzaako emirembe era bakugamba abaganda nti omukomu mwavu amera amayembe lwaki bwosinkana ne nazaala wasoose okulaba munne yadduka nobamugamba ngagomesa eriko sere tyanti omuka abadde antomedde Mm. omuka omwava ameraki atomera nazaala we mm. kakati ate fe abalina zirumami mirundi wano mirundi t eh. nazaala we omuvuga eh. mubugaga mumotoka temuli bukoobuko ah, ah, ah, bukwata ku mwafu <laughs> nayeuganda yakyawa obwo Eh, eh. obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi na bano bwebayimba obwolo ni bubi obwolo eh. nimbwa <laughs> obwolo ni bubi obwolo nimbwa tovulama bafeze buli wamu tebagala bwolo nomuganda tayagala bwolo naye fe tukola bukozi mm. the difference is that for you snatch mm. for us era ono bakuga nti fe abaganda abo abaana bebabogera singamba kubako bwaliduka bwati talina wajja kuddukira kakane mm. nkugamba ekyokubiri there is a time when the president must stop his own government soko inde najesuulira yes. najewambira yes fujimori eperu yawamba gavumenti na baba minisita bonna mukomera hey. Eh. yes kakati what are you going to do what will museveni do he has we have a running case of organs mm -hmm. uh, is he going to include those ministers abaina abai tainted mm if today abateka mu government kulimi international criminal court nenaonshinga mm. amanya mm. mm. they will say a minister in Museveni's government mm. can he cut off his counselor's rage this is a main issue not swearing chogamba kati harimu uh, chisera chizibu yes mbalekeo mbaweyo ne ngeda kasha mawa nakantu kani mm. mkugamba mm. nti Moisaks, a eh, Kamba, who was a eh, eh, commander of the army, Major General uh, Mulinge, Joseph Mulinge, he sacked Joseph Kariuki, the Ekikuyu, and the replaced, he was commander of the air force, and he was uh, appointed General Muhammad Muhammad, a Somali. Because at times there are people who think that they are neutral tribe. tulina okuleeta omunozana tuleeta omunozana gwe tunafuga abanozana baali babadde oyo gundi oyo okimanyi nti olanya gwe bawaana olwaleero yaliko eh. jobles mm. owanasi yakola akakiiko akakamutalakazayo butale kuba basajja balaba mm. basajja balaba nebamuwala naki mm. olanya komiti isolanya enyuma naye mbu ejogo ejogo mujoge amalala gakulemberwa kigwo amalala gemuyina mumutwe minze sija kufa sitya mm. ah, ah. galileo yagamba papa nti ensi yetoloola mm. tujukira papa oba galileo had to mm. apologize on behalf of the catholic church for killing who galileo bamatas olwaleero bemusinza mm. the belod against mwanga mm. welukufa eryo ejjogo lyomuzimulina mumutwe you use ten billion nakabira bamuwa five billion kati ono omusajja wenakawa bamuwadde five billion buli mubaka wa parliament you are stupid if you can buy lwaki anaabayekuba perfume it means that kataga is formidable ejokulima muzyonna mujja kulisasula abakurisifayinga jesus bo yabagaa nti nedda kyebakola mwe mukimanyi mwankuba naye kyembakoza emyaka munaana temuyinza nakulinyawo nge banyondo nenkwasa omutwe mm. vomiting on their shoes nkugamba this was a big political blunder by sacking by removing kataka and others like muyidid mm. this was a very big blunder because Kenyan politics is based on ethnicity, where political opponents are regarded as tribal representatives. Mm. Uh, unless I hear from the contrary, I have heard that the Chabazinga shunned your activities. Echo tichuma tigeza msajja gowe nakawa ne sente zoyina bakumamu kalulu gwe bali mwezo why don't you sort out this man in ndala adduke nembagamba although the somalis the northerners you are now falling into bed now although the somalis were loyal to moi as an individual the decision alienated him from other tribes such as the kamba who had earlier dominated the army and the police force moi's decision to pamper the Somalis, encourage the many Somalis to leave their troubled country, Somalia, to settle in Kenya. To settle in Kenya. Kenyans have lived to pay a heavy price for this mistake. These are not as our brothers. It is a game. Yono mrenzi, alwozo, kunia kumistuwa, java ntuna abanyala ku. Wange kuwa kule, tolikunyala ku. Wange kulikaba kufuga. Moi went further and established torture chambers in Kenya. The coup leaders were extradited from Tanzania back to Kenya, charged with treason and executed. This was intended to send a strong warning to the military. Moi had earlier been regarded as a strong Christian who could not sign a death warrant. He also amended the Kenyan constitution to declare Kenya a de facto single party state. In 1963, Kenyatta had formed the, had forced Kadu to join the ruling Kanu party, but preserved the constitutional provision that maintained a multi-party democracy in Kenya. Moi like the earlier mentioned examples, the thought that he was undermining his political enemies and consolidating his political base. This also backfired. Those who were not members of KANU could not participate in politics. The other group that had been the opposition joined the KANU and demol demolished it from within. For example, Lairo Odinga joined the KANU because his Secretary General, Joseph Okamoso, once Moise anointed uh, uh, uh, Muyagoba Secretary General. mm -hmm. yali amukoledde nyo like they are fighting kadaga joseph kamoso mm. naleeta laira odinga mm. bajita obote yagoba kakonge naleeta gurace ibengera bawangalawo mm -mm. ono yetategeera nti mumuleese kumukozesa mm. kan you use me as spare parts nga bwemutwala abaana babannamu ebweru nembakozesa nga spare parts teri muntu musiru kunsi for example mulabe obuwala buno bwemuleeta bukawusigaalo kasakasule walungi nekabeera bulungi nekakolaki nga katandika okukola kafunye akabina bagala okukaba kati abalala nefe wetubeera mu trade union batugamba eh, manager cannot join a trade union